ازيكم يا احلى مشاهدين لقناتي آه برحب بيكم كلكم غبت عليكم كتير من الفيديوهات آه بس آه انا دلوقتي راجعه معاكم فيديو حلو قوي سهل جدا وصفه اقتصاديه مش هتاخد منك حاجه وبصراحه طعمها جميل جدا يا ريت تجربوها تعجبكم قوي دي بقى الاحباء الشوكولاته يلا بينا كده نشوف مع بعض الوصفه الجميله اللي انا عملتها دي سهله جدا ومش مكلفه خالص وكلها شوكولاته زي ما انتم شايفين كده اي مناسبه حلوه تنفعكم ويا ريت الشوكولاته من بره بس لا كمان الشوكولاته من بره وجوه بصوا كده كلها شوكولاته بره وجوه حتى العجينه كمان معايا بالشوكولاته الوصفه حلوه قوي وسهله جدا آه يا رب تجربوها وتعجبكم وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك واشتراك في القناه لو عجبتكم وصفاتي شجعوني كده عشان انزل لكم إيه على طول باستمرار فيديوهات يلا بينا نخش على المقادير ونشوف المقادير شكلها ايه يلا بينا نبدا في مقادير العجينه معانا كوبايه لبن دافيه ونص كوبايه سكر معانا معلقه كبيره من الخميره الفوريه نفضل نقلب فيها كده ننشط بس الخميره وهننزل ببيضة معلقة صغيرة من فانيليا السايلة تدي طعم حلو قوي للمعجنات لسه فاضل معانا حاجة تانية هنحط بس كمان مع المقادير دي ربع كوباية صغيرة من الزيت هنخلط كل المواد دي مع بعض كده زي ما احنا شايفين وهنسيبها لمدة ثواني بس عشان الخميرة تتفاعل مع المواد السائلة هنحط مع بعض هنا كمان تلات كوبايات كبار من الدقيق يعادلوا نص كيلو من الدقيق يلا كده ننزل بالدقيق وبعدين علشان هنعمل الكيكه الحلوه دي بالشوكولاته هنحط هنا معانا معلقتين كبار من الكاكاو الخام ربع معلقه صغيره من ال baking powder. طبعا ده محسن طبيعي للعجينه معلقه كبيره من الخل تمام كده يلا بينا نبتدي نعجن كده المكونات معايا جاهزه ما فيهاش اي حاجه ممكن برضو تاخد دقيق اكتر او هي تبقى مظبوطه كل واحد حسب نوع الدقيق اللي بتستخدمه شكلها كده عايزه كمان ربع كوبايه دقيق ماشي نحط لها ربع كوبايه كمان هنا بقى انا كده عجنت العجينه لمده خمس دقايق متواصلين وبعدين هريحها اغطيها كده عشان الخميره تشتغل وهسيبها لمده نص ساعه يلا بينا بعد نص ساعه نرجع نشوف العجينه هنا بقى هنحضر مقادير الحشوه الجميله اللي هنعمل بيها العجينه هنحط كوبايه لبن كبيره هنا هنحط معلقتين كبار من الكاكاو الخام على معلقتين كبار من النشا إيه، على معلقتين كبار من السكر هنقلبهم مع بعض وهنضيف معاهم ذره صغيره جدا من إيه، القرفه القرفه بتدي طعم حلو قوي للشوكولاته يلا بينا نقلب المقادير الحشوه دي اقتصاديه جدا وبتدي طعم حلو قوي قوي للعجينه زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي احنا كده حطينا النشا وانا هستنى لما هنا النشا والكاكاو يربط مع اللبن بصوا هنا معايا الحشوه بقت عامله ازاي زي الكريمه بالظبط هنسيبها هنا بقى تبرد معايا خالص وبعد كده نشتغل فيها يلا بينا الحشوه تبرد إيه هنيجي نشوف العجينه بتاعتنا الحلوه اللي اتخمرت يلا بينا الاول هحط البلاستيك اللي انا غطيت بيها العجينه هنا كده وبعدين نشوف العجينه تمام حلوه قوي هنا بصوا هي هتبقى ملزقه معايا كده هناخد بقى كوره كوره هي ملزقه كده عادي مفيش مشكله خالص تمام كده نحطها على الورق البلاستيك ده الكوره تبقى يعني إيه، حجمها كده معقول ونحاول على قد ما نقدر نخليها إيه، كلهم زي بعض نخلي الكور كلها زي بعض تمام كده هخلص بقيه الكميه ونرجع لكم تاني هنا بعد ما ريحنا العجين وكمان فورناه زي ما احنا شايفين كده هاخد واحده واحده وافردها بايدي كده العجينه هتلاقيها طريه معاكي خالص وسلسه ونحط الحشوه الحلوه دي حشوه الشوكولاته يعني ما نحاولش نكتر قوي برده ونقفلها كويس هنقفلها الاول كده وبعدين نضمها زي البقجة بالظبط نتأكد ان احنا قفلناها كويس بصوا مقفولة كويس اهي من تحت وهنرصها في الصينية انا هنا رصتها في الصينية اهي وسايبة مسافات عشان لسه هتخمر كمان مرة اهو المعجنات دي بتبقى حلوة جدا بالذات في الشتاء وفي المدارس للولاد كمان بياخدوها معاهم الصبح طريقتها سهله في ساعه واحده هتكوني خلصتيها مش هتاخد منك وقت كتير يلا بقى بعد الفيديو ده تشجعوا وقوموا اعملوا يلا هنقفلها كويس قوي زي ما احنا شايفين كده هنكورها بس كده وهنحطها في الصينيه اخلص الكميه كلها بقى وارجع لكم تاني انا هنا خلصت الكميه كلها زي ما احنا شايفين هغطيها في كيس لحد ما حجمها يتضاعف وبعد كده هندخلها الفرن هنا الحجم بتاعها اتضاعف زي ما احنا شايفين هتخش على درجة حرارة 200 هتقعد بالظبط 15 دقيقة او اكتر حسب نوع الفرن لما تطلع من الفرن هنشوفها مع بعض يلا بينا طلعت اهي من الفرن زي ما احنا شايفين قطنيه جدا بصوا هشه ازاي تحفه اخدت عشر دقايق في الفرن وشغلت عليها الشوايه طبعا جميله جدا احنا بقى مش هنكتفي بكده هنجيب صوص شوكولاته وهنحط عليها كمان صوص شوكولاته لو ما عندكيش صوص شوكولاته ما تحطيش عادي هتبقى طعمها جميل جدا برضو احنا هنا بقى عايزين نظبطها كده تبقى كلها شوكولاته من جوه ومن بره والعجينه كمان يلا بسرعه بقى اعملي لي لايك للفيديو لو عجبك واشتراك في القناه كلها بقى صوص شوكولاته الوصفه دي هتعجبك قوي ويا ريت تجربيها تمام كده تحفه ايه رايكم بقى في منظرها اي حاجه تطلع من الفرن سخنه لازم نغطيها علشان تفضل طريه معايا هنغطيها بس لحد شويه كده لما تبرد وبعد كده نشيلها ونكونها بالهنا والشفا القاكم ان شاء الله في الفيديو القادم يا رب يكون الفيديو سهل وخفيف وعجبكم باي باي